Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого сладкого десерта. Панкейки с ягодами и медом. Начнем? Для работы нам понадобится полимерная глина Fima Soft телесного цвета, полупрозрачная красная, немного синего и немного зеленого, тарелочка, на которой будет располагаться наш десерт. Ее я подготовила заранее пастель шести оттенков, игла, скальпель, дот с маленьким шариком, моделирующий инструмент с лопаточкой, лезвие, кисточка, формочка-круг, щетка, алкогольные чернила желтого цвета, фимогель, жидкость для снятия лака, тальк или крахмал, ватная палочка, зубочистка, маленькая иголочка, металлическая крышечка и глянцевый лак – для начала отрезаем небольшой кусочек полимерной глины телесного цвета, разминаем и прокатываем его на пастомашине. Толщина пласта около 1 мм. Формочкой вырезаем кружочки, примерно 7-8 штук, Берем лепешечку и пальчиком сглаживаем края, придавливая их к рабочей поверхности. Делаем все очень аккуратно. дотсом наносим текстуру панкейку, словно рисуем цветочек от центра к самым краям. Нажимать сильно не нужно, Пальцем немного разглаживаем, чтобы рисунок не был так заметен. Щеточкой текстурируем заготовку. Крошим пастель, желтую и кирпичную смешиваем между собой, а темно-коричневую оставляем в сторонке. Кисточкой тонируем панкейк, придавая ему реалистичность. Темно-коричневую пастель наносим по краям. Теперь на ватную палочку нанесем немного жидкости для снятия лака. Нам нужно убрать с краев пастель, тем самым придать панкейку еще большую реалистичность. Чтобы не было резкого цветового перехода, слегка прирумяниваем блинчик пастелью. Вот такой получается первый панкейк. По такому же принципу делаем остальные. Когда все готово, укладываем их в блюдце. Капаем на дно немножко фима геля и складываем стопочкой блинчики. Приступаем к ягодкам. Хорошо разминаем полупрозрачную красную полимерную глину и катаем тоненькую ниточку. Отрезаем очень маленькие кусочки и катаем из них шарики. Малинки будут очень маленькими, и шариков понадобится довольно много. Собираем малинку. На дот скрепим небольшой кусочек глины, распределяем его и начинаем собирать шарик. И начинаем собирать ягодку. Помогаем себе в работе иголочкой. Таких ягодок нужно сделать 3 штучки. Работа очень кропотливая и требует терпения. Но результат того стоит. Маленькой тоненькой иглой делаем насечки на зернышках. Аккуратно прокручиваем ягодку и снимаем ее с дотса. Для чернички катаем синюю полимерную глину в тонкую нить. Отрезаем небольшие кусочки и катаем из них шарики. Сколько сделать черничек, это уже на ваше усмотрение. Тонируем их также пастелью. Крошим три цвета и перемешиваем их между собой. Кисточкой слегка прокрашиваем каждую ягодку. Складываем все ягодки в крышечку и в таком виде отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 15 минут. Для листочков отрезаем два кусочка зеленой полимерной глины, катаем шарик, а из него капельку. Немного припудрим пальцы тальком, чтобы не оставлять отпечаток перчатки, ну и сплющиваем капельки. Лезвием наносим прожилки. Мед делаем при помощи алкогольных чернил и фимогеля. Моделирующим инструментом с лопаточкой набираем мед и распределяем его по панкейкам, как подсказывает вам фантазия. После этого аккуратно укладываем ягодки и листики. Отправляем на финальный обжиг при температуре 110 градусов в течение 30 минут. Когда десерт остыл, покрываем листочки, малинки и мед лаком. Готово! Вот что у меня получилось в итоге – очень вкусный и красивый десерт. Он идеально подойдет для кукольного домика, ну или в качестве сувенира. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков. Пока-пока.